omuyimbi spice diana atabukiddwa ku social media nsonga ki byonna mbikuleetedde mu vidiyo eno wabula ate era ye mwana muwala shiba agenze mu maaso n'aleka nga abantu boogera obwama olw'ekifaananyi kye yasembyeyo okupostinga ku mitimbagano gye oba ku social media platforms ate era okwokwogasa ne mwana muwala tumusiime flavia essaawa eh, yonna ateekawo ekipya nateeraga mawulire genkuleetedde olunaku olwaleero weebali nnyo okubanga ogoberera omukutu ate era ogenderera mu maaso okubanga ofollowinga osharinga wamu n'okulikinga ate tugenda kuwanvuwa oba kulwawo nnyo tugenda kubanga ate era tutandikirawo ddala n'omuyimbi waffe spice diana ng'ono amanyajingibwa source management eya manager roger space diana Ah, essaawa zino right now ali mu criticism ey'amaanyi okuviira ddala mu bawagizi ba nup oba abantu abawagira omwana mulenzi bobi wine kyagulan kino kyavudde ku ki space diana yagenda n'akola ka vidiyo akalaga nga bwagenda okuba nga pefominga wamu ne posta ng'era bwoziraba ezo ng'alaga agenda pefominga ku kivulu ekya mwana mulenzi geno mohos kaine rugaba eh, era nga kino kyali kitumiddwa rukundo emogeho Hey, nga kino kiri saidi z'ekigezi era nga baali bateeka omukolo gwa thanksgiving ogwa border to border opening uh, ah, saidi z'ekigezi uh, twandise ng'okumpi n'ensalosalo ze rwanda ne uganda era nga ekivulu kino omwana t gye kiri era gye kikwajjiranga ennaku z'omwezi 19 april 2 23 Ah, kino nno abantu abawagira bobi wayne era abasinga abagizi ba nup bavuddeyo ne baba nga ate batabukira mwana muwala spice diana oluvannyuma lw'okuba nti balowooza nti spice diana ah, yali nnyo omuwagizi wa nup oba yali muwagizi wa bobi wayne nga bwe bakitwalanga newankubadde bagenze mu maaso okriticizinga spice diana ah, Ticha kyasigadde kyebuzibwa lwaki bagenze maaso n'okulonda mu Space Dana ng'ate ku kivudu kino kye kimu kuliko abayimbi abala omuli Jose Camillion omuli Eddie Kenzo omuli Vinka okusaako ne Bebekulu abamanyikiddwa nga bagisi ba NRM naye ate erudda bwobanga okitadde mu kisaawe ekya music industry oba business wise uh, nze ndabira ddala nga space diana talina warelatingira ne politics and ofwich obanga bakuwadde ssente olina okgenda mu maaso n'obanga ate era okola n'otenyigira nnyo nnyo mu mbeera za byabufuzi so abannayuganda abasinze okuriticizinga mwana muwala space diana mwemuli bano abeyita the might family nga bano bagenze maaso n'okupositinga nga bagamba nze nkugobye awagire omutemu naawe oba mutemu awagire ekibi naawe oba mukozi waakyo Uh, nalumansi weeraba era bageze maaso n'okumuleetinga kukayimba ka nalumansi uh, ka bobi wine kasembyeyo kuba nga akuba abantu bangi bagenze maaso n'okukomentinga ku information eno oba ku posti eno omulimu n'abavuddeyo ne bagamba nti nange kanti kantamye dda nange nkugobye bangi nnyonyo wabula ate era mulimu n'abo abawagira space dana abagamba nti nomata what space dana tusigala tukola ki tusigala tukwagala wabula bino nno tebyalobedde mwana muwala space dana kugenda mu maaso ah, nakweyagala na bulamu bwe era nga woomulaba awo agenda mu maaso n'okutambuza emirimu gye okugezaawo ku bustinga products ebamuwa omuli eyalatomiric okusaako n'okuyimba ku mikolo ng'alaga obulamu bumutambulira bulungi n'okugenda mu maaso nate era ne out voting nawe kito nange ngenda gatte doboozi ku nsonga eno nga nyongera okukubiriza bannayuganda okujja ebyobufuzi mu nsonga za business ebiseera ebisinga omuntu wabanga akola ssente temuyina kubaamu politics president talina buzibu bwe yakoze kugenda kuyimbira gye n'omuhozi kaine lugaba bwabanga yamuwadde sente business wise ate kino tekirileti nga political party ye oba tekiraga waagwa kusaidi ebyobufuzi e, eh, so abagenda amaaso n'okukritisizinga temujja kumuliisa temujja kumunywesa e, wabula ate era waanaabagobye sente za muhoozo be za museveni mujja ssanyuka nnyo naye nga waanaabafunye obuzibu temujja kubaayo so spicedananze ntiminga apu naawe ne management yo okubanga mwongere okukakalayo n'okunoonya sente Uh, ah, nga tweyongeddeyo maaso tugende ddala ku nsonga ya mwana muwala uh, flavia tumusiime ono flavia tumusiime uh, mukozi wa ntv essaawa e, yonna akuba weekipya kipya ki emabegako omwana muwala ono yagenda maaso yanaazaala omwana we omwana eyasookera ddala naaba nga ate avaayo bulungi e, wayiseewo ebbanga lya myaka esatu ng'atambuza obufumbo bwe ngaera kakala bemirimu gye mufumbo bwe e, nakati ekipya ekyagasseeko kwe kubanga agenda kutwongera ate era omwana omulala ng'essaazi naali tu oba olubuto eh, olusuliridde era oluvuddeyo nga yagenze maaso napositinga ku mikutu gye ng'alaga era nga yebaza katonda olw'essanyu eryo lyamutuusiza kiri okufuna omwana nate era mu mbeera gy'alimu ah, nabwe ekito tumuyozaayoza okuba nga agenze maaso n'okuba nga atuuka ku kula eryo bangi banoonya abaana nga tebabalaba ate era bangi bafuna abaana nga tebabaagala naye nga ah, teweerabira nnyo okuba nga olikinga n'okusubscribinga okwekumira ku mukutu guno ngenze maaso ne ku mwana muwala shiba kalungi shiba kalungi ono emabegako abadde apimaringa vidiyo limbare oluyimba luno baluyita nkujjukira lwe luyimba mwana muwala shiba lwe yabadde apimaringa era nga essaawa zino luli ku namba 1 ku trending music mu ggwanga erya uganda uh, right now luyina emitwalo kumi mu enkumi bbiri egya views era nga lwakamalayo weeks bbiri ku youtube eh, nate era lulina likes eziwera ddala enkumi ttaano mu bitaano comments zaalo ziri lwenda mu lusanvu mu musanvu eh, essaawa zino ze ziringa analytics eziri ku luyimba luno wabula ngaeyo tuvuddeyo ah, luyimba luno yabadde alupimyalinga yagenze emmaaso n'ateekeka omukolo ogwabaddeko basocialite bangi bamedia personel bangi abentv abenbs omu abadde ne bakaisi bonna nga mbamanyi ababadde ku video premier eno bakatalian kando cristo panda bangi bamuyimbiddeko era bagenze emmaaso n'okuba nga ate era bamujagulizaako newankubadde wabaddewo abasigaddemu akeemumunyo oba akeemulugunya ku nsonga mwana muwala sheba gye yalabiseemu abangi bakirireetinze olw'okuba nti ayongera bwongezi kutukwongera kwebrandinga oba kwongera kwekuba bantu mu maaso kwe kubanga ayagenze mu maaso naye sala akawero mwana tto akeeresa ebitundu bye ebimu nga biri bwerere oba nga birabika eri ensi obaoliawo nga kyayitiridde nnyo nnyo okusinziira ku kya bulijjo nga kyabadde alaga obanga kyabadde agezaako okwekweka wabula abasinga bagenze maaso ne bagamba nti agezaako kubanga akoppa mwana mwa rihana okusinziira n'enviiri ze yazze asibye n'akaviiri keyalabikiddemu kusako n'ennyambala eyo gyabadde ayambaddemu eh, eragira ddala nti ayina omuntu gwe yeegomba so ffe tetujja kuba kuwa saidi yaffe entuufu ku nsonga eno ah, newankubadde nga tulina okukola omulimu omutuufu okubanga tukola information nebaawo naye nga byebyo ebigenda mu maaso nateera mu ggwanga uganda we ku kumukutu tukyali naawe